uh, panahong ito sa uh, in this moment po. Thank you so much ng kapatid at ang at welcome po sa ating lahat ng mga visitors na narito ngayon. Uh, hindi ko na po kayo maisa-isa at uh, welcome po sa ating uh, 70 uh, Essential Bicotan 70 Adventist Church. Yun po isunod ang ating uh, ibig ko na po ang pagkakataon sa ating chorister. gitu kalau kan mau dong ya kalau kan mau dong coordenar be with us, O Lord, that we may your word might God in heaven, we ask that you forgive us from our sins, be merciful to us, Lord. Please send the Holy Spirit to be with us, O Lord, that we may your word might convert us, Lord. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sabbath po sa lahat. Naririnig po ba? Yes po, Happy Sabat. Ang offertory reading po natin ngayong umaga, September 18, 2021 ay may pamagat na Nang inuna ni Albert Stoffer ang Diyos. Inuna ni Albert Stoffer ang Diyos na umalis siya sa sarili niyang bansa upang maging isang misyonero. Ano ang matututunan natin mula sa kanya ngayon na makakatulong sa ating unahin ang Diyos sa ating sariling buhay? Maaaring ipagpatuloy ni Albert ang pagtamasa ng kaligtasan at ginhawa ng kanyang tahanan. Ngunit si Albert ay isang taong inuna ang Diyos. Kaya sa tinanggap niya ang panawagan mula sa General Conference na maglakbay sa Brazil para magbenta ng present truth na babasahin. Ito ay 1894 at ang tagumpay ay hindi sigurado dahil kinakailangan niyang mabuhay mula sa benta ng mga aklat at polyeto na meron siya. Gayunman, mas naging mahirap ang kanyang gawain sapagkat hindi nakalimbag ang mga ito sa katutubang, katutubong wikang Portuguese. Sa kabutihang palad, nagtatag ang ibang mga misyonero ng isang palimbagan at lumikha ng isang sistema para makapagsulat, makapagsalin at makapaglimbag ng bagong materyales. Makalipas ang dalawang taon, nagpunta si Albert at isang kapwa sa isang serbisyo sa simbahang ebangheliko sa Curitiba, ang kabisera ng estado ng Parana sa timog ng Brazil, si Ginang Ana, ay isang gustong-gusto ang dalawang kabataan na dumadalo sa serbisyo na walang nakakilala. Malinaw na hindi sila mula sa lungsod. Nang sumunod na katapusan ng linggo, ni ng Otto na ang dalawang binata ay naroon muli sa simbahan. Pagkatapos ay pinakinggan niya sila at nagpa siya na bilhin ng librong ipinakita nila na pamagat ay The Life of Jesus sa German. Nang sumunod na linggo ay nagkita silang muli at ginugol ang buong umaga sa pag-aaral ng Biblia. Bilang resulta, hinanggap ni Ginang Ana at ng kanyang asawang si Cesar Otto ang pananampalatayang Adventista. Itinalaga ng mga kolportor ang kanilang buhay sa pamamahagi ng mga literaturang nakakaligtas ng buhay sa buong Brazil, Argentina, at marami pa ang ibang mga bansa ng South America at sa buong mundo. Tuwing umaga, sa bahay-bahay, inuuna nila ang Diyos sa kanilang buhay kung wala sila. Ang mensahe ng tatlong mga anghel ay wala sa higit na 200 na mga bansa at teritoryo na tulad ngayon Inuna ni Albert Stoffer ang Diyos sa araw-araw bilang isang colportor. Ang tapang na ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin ngayon. Ibinigay ni Jesus ang lahat para tubusin tayo at inuudyukan tayo ng kanyang pag-ibig na unahin ang kanyang kaharian sa ating sariling buhay. Sa paglikom ng mga diakono sa ikapu at mga handog, inahamon tayong lahat na unahin ang Diyos. problema tong lockdown na to. Paano ko kaya ibibigay ang tithes at offering ko? Hmm. Yes, meron na palang paraan. Kahit nasa bahay, gamit ang laptop, pupunta lang sa website at itatype clcgiving.online. Ilalagay ang mga detalye gaya ng pangalan, email address, contact number, church at area. At syempre, kung magkano ang tithes at offering. Pwede din pating maglagay ng specific para sa mga department o ministry. Pipiliin lang ang payment method. Credit card, debit card, GCash, PayMaya o GrabPay at pipindutin ang proceed. Sandali lang pala, di ba? Pwede rin gamitin ng cellphone o iPad. So, ano pang hinihintay nyo? Bisitahin na ang clcgiving.online. Sir Juby, nakamute po kayo. Sandali Wala, wala ba yung ano? Yung share ni, ano? Share ni wait na sa... Yan na po. Si, si Pearl Bong na nag-ano? Yung sa ano po, offering, na-share i niya. Tapos na mo kanina natin. Tapos na, activate, tapos na. Sorry. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, sinasamba ka namin ngayong umaga sa pamamagitan ng aming ipapot handog. Dalangin naming bigyan kami ng lakas na loob na unahin ka sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. sa ating pong hymn of praise, the Lord in Zion reigneth. ating lahat. Nalulunig po ba? Yes. Nanayahan ko po ang lahat na samahan po ako na magbuklat ng ating banal na kasulatan para po sa ating scripture reading sa araw ng Sabat na ito na matatagpuan sa Isaiah 8 verse 20. Akin po itong mabasahin sa Tagalog sa kautosan at sa patotoo. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Grace, oh grace, Jesus, please. panalangin para sa ating tuloy na sikan service. Tayo po ating mga Ama namin na banal na makapangyarihan sa lahat, ng tahanan sa kataas-taasan sa mga langit. Salamat sa pag-ingat sa aming buhay sa buong isang linggo, sa mga pagpapala na aming natanggap, sa kalakasan, sa pagkain, sa hangin hininga at sa inumin. Ama, kami nagdalangin na ikaw ay aming sambahin katagpuin sa araw na ito, sa araw ng Sabat, kahit hindi kami magsamba sa bahay-sambahan, kahit ito man ay virtual worship lamang, pero hindi natigil ang aming pagpuri sa iyong banal na pangalan. Sa araw na ito, Ama, amin din pong hinihiling na ang aming mga kapatiran nasa kanilang mga tahanan, yung may mga sakit, at nasa mga ospital, sa mga bahay, pagamutan, kayo po inawa sa inyong papagpalang kamay upang ang lahat ay gumaling. Tulungan niyo din po ang may mga malaking soliranin na alam namin na ikaw lang ang kasagutan at lumutas sa bawat problema. Amin din pong dinalangin, Ama, ang aming tagapagsalita ngayon sa araw na ito sa katauhan ni Bro Queen Alfred pasamba na ang kaniyang sasabihin ay pawang galing sa inyo at sa banal na Espiritu ang siyang gumagabay. At ito ay aming makapulutan ng mapalakas sa aming pananampalataya sa inyo hanggang kami naghantay sa iyong ipangalawang pagdating na kami lahat nandito ngayon ay makarating diyan sa iyong langit na bayan na inandaan lang sa mga matwid at mga kaputing tao. Ang lahat ng ito ay ama na aming hiniling, aming itong pugyan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. 呜。 Ako na po ba? Ako na po, ma'am? Yes, brother. Thank you po sa kanta, Sister Rose. Uh, and sa pag-invite po. Ako po ba ay naririnig niyo ng maayos? Check lang po. Yes po. Okay, one more time po. Let's pray. Father in heaven, be merciful to us, Lord. We, I personally ask, Lord, for the Holy Spirit to possess me, Lord. I don't know what your children need in this part of the world, uh, that uh, you guide me and lead me, Lord. My emphasis and speed, uh, whatever they need, Lord. Uh, thank you for hearing our prayers, and I totally depend on you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. <clears throat> okay. Um, Thank you po sa pag-invite sa akin dito sa uh, inyong Central Bikutan kay Sister Rose na aking classmate noong college. Uh, feeling ko po ako parang si Jonah <laughs> kasi pinapanalangin ko sa Diyos kung uh, anong sasabihin, kung anong i-emphasize sa lahat ng mga pwedeng sabihin. And uh, mabuti po at nagsalita kang marami kaninang Sabbath School para <clears throat> napapakiramdaman natin kung anong uh, mga challenges sa church. So ang ating pong uh, ah, uh, ah, ang tawag nito, ang ating pong verse na binasa po kanina, siguro mag-share ako ng screen para mas ma basa natin ng malaki. Share screen, screen 1 screen 1, screen 2. Wait, ko, wait lang. Okay, nakikita nyo po yung uh, Opo, kita na po. Sandali na po ah, at ako'y nalilito sa nangyari sa Zoom. Umiba ang itsura. Okay, nakikita nyo po yung screen ko. Ano naman itong bakit nakarating to dito isa ito? Uh, siguro masyadong mahaba. Okay. Nakikita niyo yung screen ko po. At yung, yes, at, po. yung ating verse po kanina ay itong Isaiah 8.20. Palakihin ko pa ng konti. To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa Tagalog po yung according dyan ay yung ayon. Di ba po? Yan po ang gusto natin, gusto kong tutukan natin ngayong umaga dahil sa aking pagkakaimbestiga, lahat itong ating fundamental beliefs ay ayon sa salita ng Diyos. Kasi daw po pag hindi yan ayon, yan po ay walang liwanag o sabi sa ibang ano, Tagalog, walang umaga. In other words, madilim or <laughs> hindi hindi tayo safe diyan. Sabi sa Great Controversy na chapter about safety uh, in the scripture uh, scriptures as our safety yan. Kailangan nandun talaga a clear, thus saith the Lord, para safe ang ating paniniwala. Di ba po? So, sa ating pagkaimbestiga, itong lahat ng uh, Adventist, Seventh-day Adventist fundamental beliefs ay ayon. For example po, uh, yung ayon, halimbawa, sa ano, sa baptism, meron bang sinasabi sa Bible na bawal magbinyag ng sanggol. Di ba po? Wala akong nabasa ko, napakinggan ko na yung Bible at hindi ko makita yung buong Bible from Genesis to Revelation pero hindi ako nakakita ng verse na nagsasabi na thou shalt not baptize infants. Pero wala rin naman nagsasabi sa Bible na nagbaptize sila ng infants. So, hindi siya ayon Although, hindi naman siya bawal, di ba po? Pero hindi yung hindi bawal ang ating basihan eh. Ang basihan natin ay kung ano yung ayon. Kasi yun din ang sabi ng Bible na ano dapat ang ating basihan? Yung ayon lang. Kapag sinabi sa Bible at ginawa sa Bible na positively at inadvertise sa Bible at in-encourage sa Bible at may positive example sa Bible, yun ay ayon. Di ba po? So, katulad ng infant baptism, ay yung pag yung pag malaki ka na, pwede ka na magrepent and be baptized. Sabi ni John the Baptist, pwede ka na mabaptize. So, ganyan po ang ating basis. Yung infant baptism, hindi siya ayon, hindi siya kontra, pero dahil hindi natin ginagawa dahil hindi siya ayon, hindi dahil ano, kontra. So, yung kontra, halimbawa, thou shalt not kill, talagang bawal yun. Pero, may mga bagay na hindi binanggit, pero hindi naman encouraged sa Bible at hindi ginawa hindi dapat natin pag-aksayahan ng panahon dahil hindi yan safe, di ba? Yun ay, anong basis ko nun? At ang basis lahat nitong ating fundamental beliefs ay ang number one, ang Holy Scriptures. Ayan, Isaiah 8.20. To the law and to the testimony. Yung law ay yung Bible, yung testimony, yung spirit of prophecy, pwede if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. So, lahat ng ating paniniwala, lahat ng ating pina, ginagawa sa church, kailangan nandun meron tayong biblical basis. Meron 33,103 verses sa buong Bible na King James. Yung ibang version, iba rin ang number of verses kasi iba yung kinopyahan nila na manuscript. So, pero about 33,103 hanapin natin dyan ang base-basehan ng ating ginagawa o nating iniisip, ng idea. And pag nandyan, safe tayo dyan. And syempre, titingnan din natin ang Spirit of Prophecies, ang Ellen G. White writings for affirmation. Hindi natin hinahanap dyan kung anong katotohanan. Ang hinahanap lang natin kung pareho ang sinasabi. Kasi naniniwala tayo, paano natin man, pa, man, malalaman kung ang prophet ay totoo? kung number one, if they speak not if they speak according. So pag paano natin malalaman si Ellen White ay totoo? Pag lahat ng sinasabi niya ay ayon sa Biblia. So basahin natin yung buong Bible, basahin natin yung buong Spirit of Prophecy, at lahat ng nagbasa ng buong Bible at lahat ng nagbasa ng buong SOP ay nag-agree na iisa ang pinanggalingan at pare-pareho naman ang sinasabi. Mas English lang dun sa SOP kasi hindi naman Greek and Hebrew ang original language ni Ellen White. So, yung English doon, hindi na kailangan ng Greek scholar and Hebrew scholar and Aramaic scholar. Kaya umiiba-iba yung version ng Bible. Yung Ellen G. White writings, English yan. So, kung ano yung itype dyan, although yung uh, English, nagbabago din yan. Katulad sa pag tinype nyo ay conservative at liberal, noong unang panahon, noong 1800s, ang conservative, yun yung mga ayaw magbigay ng tithe yung liberal, yun yung mahilig tumulong sa church. Ngayon, baliktad na ang ibig sabihin. Ang liberal, yung mga kung ano-anong pinap ginagawa na hindi ayon. <laughs> Yung conservative, yun yung iniisip natin na kung ano lang yung nakasulat. Anyway, sa lahat daw ng revival po, merong dalawang kumukontrang espiritu. Ang espiritu ng unbelief, ibig sabihin, nakasulat, pero hindi pinapaniwalaan. Nakasulat sa Bible and SOP, pero hindi pinapaniwalaan. Yung isa, espiritu ng uh, fanaticism. Hindi naman nakasulat, <laughs> naniniwala. So, talagang mahalaga po na marunong tayo magtingin ng quality ng reference natin. Saan nakasulat? Sa Bible? Pag nasa Bible, sigurado tayo. Pag nasa SOP at nasa Bible, ah, mas sigurado tayo dyan. Pag nandun sa church, uh, website, yan, actually yung Bible and SOP, sapat na yan sa akin. Pero pag nandun sa, S, sa adventist.org, mas madaling <laughs> i, i, ano, i, lalo na sa Adventist Church. So, ganyan. So, pag nag-align yung dalawa, at saka sinabi rin dito sa BRI, Biblical Adventist uh, Biblical Research at saka sinabi rin sa adventist.org at saka nasa binotohan ng ad, ng ano ng GC in session Ayan, siguradong sigurado na tayo dyan. Pag wala dyan ay hindi tayo sure. Lalong-lalo na sa Bible and sa SOP. Yan po. So, ayan, katulad minsan, uh, nagbibisit ako dun sa mahilig akong tumulong dun sa isang church. Narinig-rinig ko, sabi nila, kailangan natin ng isang elder. Eh, tapos patingin-tingin sila sa akin. Sabi ko, barang may binabalak itong mga to pero nabasa ko sa Bible, ang elder, kailangan husband of one wife. Eh, wala pa naman akong wife, so hindi na ako masyado bumalik doon. Baka <laughs> may iniisip silang, hindi ko kaya mahanap sa Bible. So, ganyan po. Halimbawa, yung women's uh, ordination, actually, mas madaling i-defend yung mga propeta. Kanina naririnig ako, naririnig ko, uh, dito sa Sabbath School, maraming ano, maraming nagpa-prophesy. Ibig sabihin, alam niyo, buong church natin ay mga church ng propeta. Kasi sabi sa Revelation 10, di ba? Sa Revelation 10:10, 10, 11 yata 'yon. You will yung yung yung prophecy daw uh, maiintindihan mo, matamis sa bibig, pero pag nilunok mo ay ano, bitter. So yun yung 1844 experience ng mga Millerites movement. Pero ang sabi din sa last verse, you must prophesy again. Ibig sabihin, kahit na nagkamali yung ating mga founders sa 1844, sa, sa last verse ng Revelation 10, kailangan mo ulit mangaral. Ibig sabihin, ang buong Adventist Church, ang basis ay prophetic. Prophetic church, lahat tayo actually propeta. Siyempre, may, sa Bible, may propetang malaki yung malaking propeta, yung maraming nasulat, yung Isaiah, pag binasa nyo, ang hirap-hirap matapos. Pero may mga ma- propeta na maliliit, si Jonah o kaya si yung iba, si yung Micah, ganyan, kunti lang yung verse. So may major prophets, may minor prophets, and meron din mga prophet na hindi nakasulat dyan. Pero, ang sabi din sa Revelation, you must prophesy. Again, ibig sabihin, yung buong Adventist Church, lahat tayo dapat propeta, pero may problema. Sabi din sa Old Testament, yung propeta daw na nangangaral ng hindi salita ng Diyos, ang, ang punishment ay kamatayan. Kaya kailangan ang ipapangaral lang natin, alam naman natin, ay yung ayon. Ito, ayon. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sabi pa sa 1 Corinthians 14, ano daw, uh, maganda daw ang mag, mag ano ng office, pero ang pinakamaganda is to prophesy. Sa first five verses yata and sa last verse, sabi, covet to prophesy. Kaya pag nagnangaral tayo na Jesus is coming soon, yan ay prophecy. Nangyari na ba yan? Hindi pa. Mangyayari ba yan? Oh, sigurado tayo? Sure. Yan ang sabi ng Diyos. Tayo ay mga Jonah. Kailangan natin mangaral na Jesus is coming soon. That is a prophecy and we are supposed to prophesy that Jesus is coming soon. Ayan po. So, ang buong church, wag lang tayo mag-prophesy ng hindi natin nababasa sa SOP and sa Bible, okay? Pero lahat tayo dapat mangaral. Pag hindi tayo nangaral, kainin tayo ng isda. <laughs> Di ba po? Or, marami akong experience na hindi kami sumunod sa Diyos, bigla na lang talagang bumabagyo. Yan po ay katotohanan. Uh, marami akong experience niyan. Pag mali ang ginagawa namin, kahit sa ministry, bigla na lang ang init-init ng araw, biruin nyo yun, ang init-init ng araw, nag-camping kami nung nagbutuhan kami na nanak na gamitin namin yung pera binigay sa amin, sabi namin, sige, atin na yan, offering. Hindi naman in-specify ng donor. Yun pala, tithe pala yun. Nako! Biglang bumagyo mga kapatid. <laughs> para kaming si Jonah. At minsan kailangan tayong ihagis sa, sa, ano, sa dagat. Para lang masave yung ship. <laughs> yan po. Pero okay lang kasi everything works for the good and kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Okay, And mas marami daw tayong nalalaman, mas malaki daw ang ating responsibility, ang ating punishment. Katulad ni Moses, sabi sa kanya, wag papaluin yung ano, salitaan mo lang yung bato, ay pinalo niya. Hindi tuloy siya nakarating sa promised land. Sabi ng SOP, sabi ni Ellen White, kung hindi naman daw yon sa leader at hindi niya ginawa sa harap ng napakaraming tao, hindi daw ganun kalaki yung punishment sa kanya. Anyway, ang punishment po ay para sa ating kabutihan, para sa ating kaligtasan para ang ating karakter ay maayos. Mas mahalaga pa ang ating karakter kaysa pera, posisyon at kahit na uh, honor or hiya or ano. So, mas mabuti nang mapahiya at saka magsisi kaysa hindi magsisi at mapunta sa impyerno. impyerno. Number two, Trinity. Naniniwala po tayo dyan. Actually, maraming uh, nagagalit sa word na Trinity. Pero <laughs> yung mga nagagalit sa word na Trinity, <laughs> may kausap ako kahapon, naniniwala naman daw sila na Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Ang, ang nahihirapan lang daw silang paniwalaan yung word na person. Sabi ko, huwag ka mag-alala, yung Trinity na ano, kung ayaw mo ng Trinity na word, English debate lang yan. Kasi pag translate mo yung inyong problema sa Greek at Hebrew, wala ka naman problema, wala naman Trinity <laughs> sa Greek at Hebrew. So ideas po yan. So alam natin ang kadyusan ay hindi magkakasya sa Greek, hindi magkakasya sa Hebrew na language, hindi magkakasya sa English at sa Tagalog at sa mathematics. Kaya hindi natin <laughs> actually ma-explain fully pero kung anong nakasulat dyan sa Bible, God, there is one God, one baptism, and one faith, pero we baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Ayan po, three co-eternal persons. Diyos po, ang Father and Son and Holy Spirit kasi pwede ngang ano, mag-commit uh, ng ano yun, against the Holy Spirit, yan. So, alam po natin yan, God is the Father, Creator, Sustainer, Sovereign of all creation. Son is Jesus eh, who became Jesus Christ. Yan ang ating pag-asa at siya din ang ating example. Siya ay naging tao katulad natin and nakaka-relate po siya sa ating mga tukso. Pero hindi siya nagkasala. Kaya kaya rin natin later kaya, lang, kaya rin natin kahit ngayon maging perpekto. Pero pag tayo nagkamali, andyan siya para patawarin tayo. Kaya nga siya namatay sa krus. Pag tayo daw po ay nananalangin, marami tayong panalangin. Ang nauna nating panalangin na sinasagot ay yung panalangin ng pagsisisi. Dahil yun ang pinaka-purpose ni Jesus Christ kung bakit siya pumunta dito sa lupa. Yung panalangin natin sa kotse, eh, saka na siguro yan pag nakaipon na tayo. Pero yung pagsisisi natin, yan daw po ang priority na sinasagot ng Panginoon kasi kaligtasan ang pinakamahalaga sa atin. And darating si Jesus Christ later and yung mga nagsisisi ay makakatingin sa kanyang mukha. Ang Holy Spirit po, yan ang ating kaibigan. Minsan nagtatanong sila, uh, do you know Jesus? Sabi ko, yung isang pastor na magaling mag-revival, sabi niya, how is your relationship with Jesus? Sabi ko, hindi ko actually alam kasi alam ko Diyos, si Jesus Christ and kahit saan nandin, nandyan siya pero umalis na siya. Ang pinadala niya yung Holy Spirit. Sabi ko, yung Holy Spirit kilala ko. Kasi uh, binabanatan ako <laughs> niyan pag mali ako. Pag mali yung sasabihin ko, pinipigilan ako. Tapos pag may kailangan mensahe, binibigay sa akin yung verse, pinapaalala sa akin, nire-remind. At, at uh, pag nagsisi na yung aking babanatan, eh, hindi ko masabi yung sasabihin ko. Kaibigan ko ang Holy Spirit pero ang Jesus Christ hindi ko alam. So hinahanap pinapanalangin kong dalawang linggo. Paano ba ang objective na reason na uh, reference kung paano natin malalaman kung kilala natin si Jesus Christ? Mabuti lang ang pagkadalawang linggo mga kapatid. Napasa ko yung 1 John 2.3 to 4. Herein do you know that you know me if you keep my commandments. Those who say, I know him but do not keep his commandments are liars daw. Aha, alam ko na, pag nakip tayo ng commandments, yan ang objective na reason, ana, sukatan. Hindi yung sabi, ah, kilala ko si Jesus Christ, hindi naman tayo sumusunod. So, yan ang biblical na objective na checklist kung masasabi natin, kilala ba natin si Jesus Christ? Hindi yung bulabulahan na, I have this experience and this experience. Hindi tingnan natin yung commandments and tingnan natin kung ilan yung sinusunod natin at hindi natin sinusunod <laughs> at ganun ang objective na computation kung kilala natin if we have a relationship with Jesus Christ. That is the biblical, <clears throat> ang tawag doon, objective measure. Creation. Ayan po, hindi tayo galing sa unggoy. Kasi kung galing tayo sa unggoy, ba't nandyan pa rin yung mga unggoy? O, oh, di ba? <laughs> Naiwan yung iba, hindi nag-evolve. And sabi po sa Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the first day, hindi yan po uh, first day ay 1,000 years, second day 1,000 years, third day. Kasi inulit-ulit yan sa Genesis, first day, evening and morning. May evening and morning ba yung 1,000 years? Araw yan na literal kasi dyan nakabase ang Sabbath. Anim na beses inulit yata ang evening and morning. Therefore, those are seven, those are seven literal days. And very good ang buong Bible po, unang tatlong dalawang chapter before sin, ang uh, pangalawang, ang huling dalawang chapter after sin will be removed. Ang nasa gitna ng dalawang chapter na una at dulo, yun yung great controversy. And tayo ay nilalang na perpekto, balang araw, kahit ngayon, pwede nang maging perpekto. Kung, papa, kung magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, di ibabaon ng Diyos ang ating kasalanan sa ilalim ng dagat ayon sa Biblia and wala na tayong kasalanan. Pero pag nagkasala pa rin tayo, papatawarin pa rin tayo pag nagsisi tayo. Amen? Yun yung tinatawag na uh, justification. Pag tayo nabinyagan, lahat ng ating kasalanan will be thrown in the depths of the sea. Pag tayo nagkasala ulit and habang nag-grow tayo sa ating spiritual uh, life, ang tawag dyan ay sanctification, niligtas, nililigtas at ililigtas pagdating ng panahon. Yan, tatlong phases ng kaligtasan. Ang nature of man tayo ay nilalang na perpekto dahil sa kasalanan para tayong puno ng saging na, na nahihiling sa kasalanan. Parang natutumba. Kailangan tukuran ng Diyos para ano, natural tayong magkasala na kasi sira na yung ating nature. The image of God was marred. Sabi, was and subject to death. Pero lahat ng bagay ay posible sa ating Panginoon. Minsan naiisip ko sa lahat ng mga misinformation sa ano sa social media at saka sa lahat ng nangyayari sa dun sa mga naniniwala sa misinformation. Sabi ko siguro ang destination ng tao ay depende kung sinong papaniwalaan niya. Sabi ni Bill Gates, naayos na namin yung science yung communication problem na yan, bakit kung sino-sino pinapaniwalaan nila? Who they trust, o di ba? So katulad din kay Eva, sinong papaniwalaan natin yung ahas o yung thus saith the Lord, di ba? Quality of reference, yun pa rin, babalik tayo dun sa Isaiah 8.20, If they speak not according, kailangan natin. Eh ngayon, hindi na natin narinig ang Diyos dahil sa ating kasalanan. Ayaw na niya tayong kausapin ng harap-harapan sa mga propeta na lang, sa dreams pa, hindi maharap kasi ano, mamamatay tayo yung propeta pag nakaharap ang Diyos. So sa dreams and visions and the Holy Spirit na bumubulong sa mga propeta para isulat ang mga bagay-bagay sa Biblia, kaya kailangan natin basahin na nakasulat ba talaga dyan. Yan. And ang great controversy, yan ang napakaganda mga kapatid. Alam na natin ang simula at ang dulo ng great controversy. Ang mananalo ay ang Diyos. Paano ba naman mananalo si Satanas? Eh, nilalang lang naman siya. Parang useless yung actually yung pag <laughs> useless yung ano niya eh, yung pinaglalaban niya kasi uh, nilalang lang siya. Paano kung paano matalo ang Diyos naman? Anyway, uh, grabe itong controversy na ito. Pero mas marami mga kapatid ang mababait. Alin po ang mas marami? Mabait o masama? Sa great controversy, one-third lang ang masama sa mga mga anghel, one-third lang ang masama. So mas marami yung anghel ni, ng Diyos na ano, na mababait. So wala tayong problema diyan. Sa bawat anghel na masama, may dalawang anghel na mabait. So pag nagtawag lang tayo sa Diyos, yung mga napoposes dun sa ano, sa probinsya, pag makatawag ka lang sa pangalan ni Jesus Christ, takbo yung evil spirit. Napakakapangyarihan ang ang salita ng Diyos, ang Bible, ang prayer at ang baptism. Yan, takbo talaga yung evil spirit ma, ma, ano, takot siya. Kasi ang great controversy, merong decision, merong rules of engagement. Hindi kaya pipilitin ni Satanas, hindi tayo pipilitin ng Diyos. Pero kung kanino tayo maghingi ng tulong, <laughs> hindi na pwede yung isang side. Magkailangan niyang tumakbo kasi kailangan natin mag-decide. Kung ano yung decision natin, nirerespeto ng both side. Pag nanood tayo ng mga telenovela at mga malaswang mga kung ano-ano dyan, hindi tayo pwedeng pilitin ng Holy Spirit. Ang pinaka number one kalaban daw ng Holy Spirit is ano? Entertainment. Yun daw. Number one kalaban ng Holy Spirit is ano? Amusements daw. Igugugel natin yan kay Ellen White and amusement. So, pero pag nanood tayo ng 3ABN ng Hope Channel ng kapitulo bersikulo ng pag-aralan natin at kung ano-ano pang mga religious, hindi rin tayo pwedeng <laughs> disturbuhin. Kailangan irespeto ng kaaway ang ating choice. Yan. So, pag tinanggal natin yung masasama, kailangan natin palitan ng mabuti kasi parang yung sa Bible yan, yung yung bahay daw tina, pinaalis yung evil spirit pero walang nilagay sa loob, inilinis lang. Di pagbalik ng evil spirit may kasama siyang seven <laughs> na kasama kasi malinis yung bahay. So, kailangan pag may tinanggal tayo, tinanggal natin yung uh, hin, yung entertainment na hindi ayon sa Biblia, ano yung batsyan ayon sa Biblia? Sa Philippians 4.8, mauna na tayo pero nandito yung sa Christian lifestyle. Sabi doon, whatever is true, so lahat ng hindi ng fiction na pocketbook at saka kung ano-ano, di na yan kasama sa biblical ano, uh, literature na pwede natin panurin. Whatever is honest, o yung mga agawan ng asawa, yung mga agawan ng kotse, nagpagnanakaw, yung mga games na may pumapatay, yung mga games na uh, nagnanakaw, yung mga games na nagsusuntukan, yung mga bawal gawin sa totoong buhay, huwag mong gagawin sa games. At wag mo rin papanoorin sa TV na parang mas masaya ka pa pag nakasuntok yung boksingero dun sa kabila. Kasi dun, <laughs> sorry. sa kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, para akong si Jonah mapupunta sa Ninibi. Kasi ang mga Pilipino mahilig sa boxing. Ang sabi sa Bible, pag ikaw ay suntok sa kabila, ibigay mo yung kabila. Ah, paano magiging boxing yan? ba? Diba? We are created in the image of God. Pag sinuntok mo yung kaaway, yung kaboksing mo, sinusuntok mo yung image ng Panginoon, mga kapatid. As sabi sa Romans 1, last verse, not only those who do. So kung bawal manuntok, bakit ka mag matutuwa na yung iba ay sinusuntok yung iba? Not only those that do, but those who have pleasure in them that do ay kasama sa judgment. So kung natutuwa tayo na nakaninunod tayo ng nagbabarilan, hindi lang tayo guilty, hindi lang guilty yung nagbabaril, pati yung nanonood, at natutuwa doon sa ginagawa ng masama, eh kasama daw. Ako, basahin natin sa Romans 1.32. Not only those that do, but those who have pleasure in them that do. Ayan po. Anyway, mananalo na ating Diyos sa great controversy. Kailangan natin, minsan controversy talaga yan, pero kailangan natin tumingin doon sa dulo ng prophecy. Minsan sa daming chismis na naririnig ko, sabi ko, nasaan na ba yung ating church natin? Pero kailangan natin tumingin sa dulo. Sa dulo, meron talagang church na daratinan ang Diyos na pure. And tingnan natin pa atras, ah, wala nang ibang church na nagtuturo ng Ten Commandments, wala nang ibang church na may spirit of prophecy, wala nang ibang church na, na sumunod sa Bible prophecy, na bumalik, na na-revive sa Bible sa 1844 and so on. So, ibig sabihin, sabi sa last day events, God will set everything in order. Yan, kahit hindi natin maintindihan yung nangyayari minsan sa ating mga narinig, na hindi tayo rin sure. Pero ang sabi sa prophecy, God will set everything in order. Ang mga lalabas lang daw sa church ay yung mga sinners. Sabi <laughs> sa last day events, the sinners in Zion will be sifted out. So pag umalis ka sa church, dahil ayaw mo na sa church, <laughs> inaamin mo na sinners ka. Pero kasi ang sabi sa, ayaw mo siguro mag-tithe or ayaw mo magsisi, uh, sabi kasi sa spirit of prophecy, God will set everything in order. Kung nagkakamali ang leader, papalitan ng Diyos ang leader. Kung, uh, pero, ang mga sinners daw ang aalis. At papalitan sila ng iba na mga papasok na mga bago. Pero yung ibang mga umalis, bumabalik din yan. Yung iba. And, yung usually, sa statistics sa Africa, lahat yung umaalis, bumabalik din daw yun after 2 years. Kasi yung mga umaalis kasi, mahilig yun makipag-away. Pag naggrupo sila doon ng sarili nila, mag away away <laughs> din yun kasi <laughs> mahilig nga sila mag-away-away. So, ma-realize nila, kaya pala naghiwalay ito kasi gusto nilang sarilihin yung tithe and offering. So, balik na lang sila dito. Usually, yan sa Africa ang nangyayari daw, sabi ng mga kaibigan natin sa Ayas. Si Jesus Christ po ay nabuhay. Totoo, nabuhay. Pag meron kayong pera at panahon, punta kayo dun sa ano, sa Bible Land Tour. Yan, pero ang mahal parang ano, $7,000 yata. Anyway, hindi na natin kailangan pumunta doon. Actually, sabi ni Ellen White, hindi na natin kailangan pumunta doon kung saan si Jesus naglakad. Hindi na natin kailangan pumunta doon kung saan siya pinanganak, kung saan siya gumawa ng miracles. Kasi kung si Jesus nabubuhay ngayon, doon tayo pumunta kung saan siya pupunta ngayon. Di ba? Pupunta si Jesus doon sa mga kailangan ng tulong, sa mga sakit. Yun ang sundan natin. Kung may, may sakit dyan sa labas ng bahay nyo, puntahan nyo doon para na rin kayong pumunta dun sa kung saan pumunta si Jesus Christ. Di ba po? So, mas mura yan. Hindi kailangan ng passport, kailangan ng maraming pera at maraming leave of absence sa trabaho. Ang experience of salvation. Ayan po, ay nabanggit na natin to yung nililigtas. Ito ang pinaka-importante sa buong Biblia. Lahat na mawala, wag lang ang kaligtasan. Maisahan na tayo sa health. Magkamali na tayo sa vaccine. <laughs> <laughs> Huwag lang sa kaligtasan, mga kaibigan. Ayan, so siguraduhin natin na intindihan natin ang kaligtasan. Ang Diyos, napakabait. Sabi ko nga kanina, uh, ang Diyos daw ay nakikita niya ang dulo. At pag alam niya na, na magsisisi ka doon sa after 20 years, hindi niya papayagang mamatay ka hanggang doon. Pero pag uh, basta yan, hindi, na, hindi ng Diyos papabayaan tayo na hindi tayo maligtas kung alam niya na magsisisi tayo in the future. Kaya mga kapatid, eh, let us repent, sabi ng ating kapatid sa Sabbath School, repent daw, repent. Ayan po. And growing in Christ. Ito yung pinakabagong fundamental belief natin mga kapatid. Ang kalahati nito, ibig sabihin, kahit na tayo matanda na sa iglesia, marami pa rin tayong hindi alam. Kaya kailangan pa rin natin mag-aral. <clears throat> Kasi Ayan po. Uh, kailangan natin mag... Kasi alam nyo, ang isip natin, ang liit lang. Pag ganito yung iniisip natin, yung kabila ng Bible, nakalimutan na natin. Di ba mga kapatid? Ang Bible, ang laki-laki. Tapos yung SOP, ang haba-haba pa. Paano natin malagay sa ating utak yan? Kaya sabi sa last day events, kailangan ng church ng maraming officer para yung isang, isang uh, elder, ito yung focus niya sa Old Testament, yung iba sa New Testament. Yung hindi alam ng iba, alam ng iba. Nobody knows everything. Kaya kailangan natin magtulungan. Marami tayong uh, deacons, marami tayong elders, marami tayong mahilig mag-computer, mahilig magpakanta, mahilig magluto, mahilig mag-smile, at mahilig mag-imbita, at mahilig mag uh, media ministry. Ayan po. Kung gusto nyo magpatulong, Ayan, i-relay ko lang sa inyo yung mga natutunan ko rin sa iba. And ang kalahati po nito, hindi na daw tayo matatakot sa evil powers. Bakit? Kasi sabi sa uh, Romans 8, For I am persuaded that neither life nor death nor angels, nor evil angels, nor principalities, nor evil powers, nor things shall be able to, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Ang church po, ang lahat ng naniniwala kay Jesus Christ. Yan, kung ano man, nanonood ako ng It is written na Sabbath School lesson. Titingnan ko, itong mga Amerikano, pula ang kulay nila. Hindi ko alam kung yung camera ang may problema, pero yung papel naman ay puti. Yung balat nila, pula. Ibig sabihin, parang transparent siguro yung balat nila, yung dugo nila nakikita sa loob ng... Kahit iba-ibang kulay tayo, pero pag naniniwala tayo kay Jesus Christ, tayo ay mga sanga na nakakabit sa ugat na si Jesus Christ. Yan, ang church, napakasaya. At hindi lang tayo church na walang ginagawa. Meron tayong mission. Ang problema daw po ng mga Hudyo noon, alam nilang church sila, remnant sila, kasi sila yung faithful. Kaya lang hindi nila ginagawa yung mission. Ngayon, dumating si Jesus Christ, ginagawa yung mission. Magaling sila mag-fasting Katulad nung mga pati animals nung panahon ni Jonah nagfasting daw. Ang instruction doon na wag papakainin at lahat maglagay ng sackcloth kasama yung <laughs> mga animals. Uh, so kailangan natin gawin yung mission. Ang problema ng mga ano Hudyo nagfasting, nag-Bible study at nag-go to church at nag-pray. Kaya lang wala silang mission kaya nung dumating si Jesus Christ na missionary at si John the Baptist, naiingit sila kasi mas maraming audience. Kaya, yung mga mahilig mag-away-away sa church, hindi yan gumagawa <laughs> daw ng mission. Kasi pag lahat tayo tumutok sa mission, nawawala na yung differences natin kasi lahat tayo naka-align doon sa kailangan nating gawin. And unity in the body of Christ. Yan. Yan, Lord's Supper ay ginagawa natin. Marami tayong gifts. Yung iba, healing prophecy, proclamation, teaching, at self-sacrificing service. Yan ang pinakakaya ng lahat ng sa atin. Pero actually, pag binigyan tayo ng Diyos ng talent, pwede tayong humingi ng talent. Ask and it shall be given. Kung anong gusto nyo, gusto nyo lumakas ang faith nyo, request lang kayo. Ask and it shall be given. Marami ang Diyos gustong ibigay sa lahat ng gustong magkaroon ng mga gifts And yung gift nyo, i-manage nyo, dadami po yan. And gift of prophecy, alam nyo mga kapatid, ang totoong propeta, hindi kinokontra ang mga nakaraang propeta. Sabi ni Jesus Christ mismo, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Kung si Jesus mismo, hindi niya ninegate yung mga Moses, yung Isaiah, Jeremiah, tayo, hindi rin natin pwede sabihin, mali si Ellen White, mali si Moses, mali si... Anong karapatan natin? Si Jesus mismo na Diyos, sabi niya, hindi, hindi ko nininegate si Moses at si Isaiah at si, uh, ano, Jonah, ganyan. Kasi, totoo yan, galing lahat yan sa Diyos at hindi yan magkukontra-kontra. So, hindi natin pwedeng sabihin, mali si Moses, mali si Ellen White. Kasi, kahit si Ellen White, sinasabi niya, hindi ko kinokontra yung Bible. Pag may nakita kayong kontra sa Bible, yung Bible ang sundin nyo. Ayan, the law of God. Pinapamemorize natin yan sa lahat ng ating mga anak. Pero sabi ni Jesus, I tell, it is written, thou shalt not kill. But I, therefore I say unto, but I say unto you, if you say uh, raka to your brother, you are in danger of hellfire. Ay, minsan nakikipagdebate ako sa Facebook ang hinanap kong, marami akong kaaway sa Facebook, pero karamihan mga atheist. Pumasok ako dun sa atheist na ano, na group. Tapos sabi ko, alam nyo ba, meron na akong computer. Tapos gumawa, gumamit ako ng PowerPoint. Tapos gumawa ako ng PowerPoint slide. Nilagay ko, Microsoft does not exist. Oh! Like, like, like noon sila. Hindi nila na-realize <laughs> <laughs> niloloko ko sila kasi Microsoft PowerPoint yung ginamit ko. Tapos nilagay ko, Microsoft does not exist. Tapos gumawa ulit ako isa pang kwento. Alam ko, meron akong Mac na computer. Gumawa ako ng keynote na presentation. Ang slide number one, Apple Inc. does not exist. Oh! <laughs> Pagka isang araw, blinak na nila ako. <laughs> Tapos, lahat yung atheist din nag-send sila ng napaka, Lahat, alam nyo, yung mga galit sa Diyos, alam naman nilang nandiyan ang Diyos. Galit lang sila na nandiyan ang Diyos. Sinendan nila ako ng lahat ng evil words sa dictionary, sa private message. Ang dami! Isang araw lang. Ganto karami yung na-block ko sa Facebook. <laughs> Kasi lahat ng, alam, la, puno talaga ng evil words yung mga ano, galit sa Diyos. Kaya pala sinasabi sa Bible, if you say bad word to your neighbor, you are in danger of hellfire, sabi ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, it was written, Thou shalt not commit adultery. But I say unto you, if you look to a woman with lust in your eyes, thou, you, you are committing adultery with her in your heart. Sino ang nag-commit ng adultery? Question, mga kapatid. Yung babaeng tiningnan, yung tumingin, o yung pareho. Eh, ang sabi, with her. Ibig, makakomit ba kayo ng adultery mag-isa lang? <laughs> Ewan ko lang. <laughs> Pero ang adultery, at least dalawa, at least tatlo. Eh sabi sa Bible, with her. Kaya mag-iingat yung ating mga lalaki sa pagtingin kung saan-saan. Yung mga babae, mag-iingat din sa pananamit. Kasi with her, pati yung nagdamit ng kulang, ah, kung gusto niyo makita kung gaano ka da- haba dapat yung damit, yung objective na sukat, i-type nyo lang 2SM 277.2. Ayan, makikita na nyo dun kung <laughs> gaano kahaba dapat ang damit. <laughs> okay, yan ay objective na sukat. Kaya lang masyado na ako maraming sinabi, baka batuhin na si Jonah. <laughs> anyway, ang pinaka-favorite nating mga Seventh-day Adventist ay itong nasa ating prophetic na name, ang Sabbath. Kaya lang mga kapatid, nakalimutan na natin ang Sabbath. Marami dyan, lalo na sa city pumupunta sa McDo sa Jollibee pag Sabado. O, oh, o kaya pupindot ng ano, add to cart kahit na Sabado. <laughs> 'Di ba? Bawal mag-add to cart pag Sabado. Bawal mag-isip ng mga bagay-bagay na ano, na oh, sabi dito, thinking your own thoughts and going your own ways. Saan ba nakasulat 'yon? If thou wilt not, ito, turn away the foot. Bawal pumunta dun sa mall pag Sabado. Nor doing from doing thy own pleasure. Oh, anong pinapanood natin pag Sabado? Ah, uh, skip ads yan. Kasi syempre kahit hindi Sabado, skip ads. Pero depende sa pindutin mo. Walang pagsabi bakit yung Facebook ay kung ano-ano pinapakita sa akin. Eh kasi pag hindi Sabado, kung ano-ano rin pinipindot mo kung anong pindutin mo, yun din ang i-recommend sa'yo. <laughs> Kaya kung masasama lumalabas sa YouTube nyo at sa Facebook nyo, eh yun dahil ay pinin, yun yung decision nyo nung ibang nung nakarang araw. Pag tinanggal nyo yung masasamang friends nyo at masasamang pinapanood nyo, ang i-recommend na rin sa inyo ay yung mga kapareho ng mga pinapanood nyo. Kaya wag na kayo magreklamo kung anong pinakita ng Facebook at YouTube sa inyo. Yun ay nagre-reflect sa mga nakaraan natin. <laughs> sa so, sabi po, pag Sabado, We should call the Sabbath a delight. Hindi yan make the Sabbath a delight. Hindi natin kailangan gawing uh, entertainment ang church kasi hindi naman make the Sabbath a delight. Call the Sabbath a delight. The holy upon the honorable. So we should not find our own pleasure, nor finding your own pleasure, nor speaking thine own words. Kaya minsan, ano, ano ba itong words ko na ito? Pang Sabado ba ito? Minsan nakakayang makipagkwentuhan sa mga kaibigan, baka hindi na pang Sabado yung pinagkakantahan natin. Pero pag tungkol sa gawain, ayan, pwede yan. Kasi sabi ni Jesus Christ, uh, yung mga priest nga, they profane the Sabbath but are guiltless. O, di ba? Pag tungkol sa gawain ang pinag-uusapan, yan. Yan ay pwede gawin pag tungkol sa church. Pwede. Pag tayo daw ay sumusunod niyan, I will cause you to ride upon the high places of the earth. Yan, sa langit. So, sabi, sabi ni Ellen White, the Sabbath is salvational. Those who honor me, I will honor. Yan po ang sabi ni Ellen White. So, hindi tayo naliligtas dahil sa Sabbath, pero ang mga naligtas na ay gustong sumunod. Ayan po. At ang nakakalimutan na natin mga kapatid, ito ang pinaka-Jonah message ngayong umaga. Please fasten your seatbelt and hindi nyo siguro ako invites kasi sasabihin ko sa inyo Itong ating nakakalimutan. Pero mga kapatid, bago ko sabihin sa inyo, ano ang gusto niyong sabihin, uh, unahin? Yung example o yung ano, Bible verse? Kasi yung ibang church, masyadong mabigat ang katotohanan para sa kanila. Gusto nila yung example muna. Meron akong 66 na lista na example paano sumunod. Pero, ang gusto nyo, yung nasa Bible SOP and nasa Adventist.org o yung example muna o theory muna. Hello? Nako, pag hindi sumasagot, example muna kasi baka masyadong mahirap. Alam ko mga kapatid, kung kahit hindi ko kayo nakikita, karamihan ng church na sinasabi ko ito, gustong sumunod ng mga kap- kapatid. Hindi lang nila alam kung paano sumunod. At pag inuna ko yung Thus saith the Lord, napakabigat at nai-stress sila. Kaya unahin ko po yung example. Ito po, 66 na mga bagay, example, kung paano makaiwas sa pagluto pag Sabado. <laughs> Alam niyo na kanong topic ko. Pero nasa Bible ito, nasa SOP, malalaman natin mamaya. Ang kung sa Ungklab University daw, alam, alam niyo mga kapatid, I think uh, binabalik ng Diyos ito sa church. Hindi ko naman ito hinahanap. Ay dumarating lang sa akin yung mga kwento. Sabi ko, kung ito'y binabalik ng Diyos, kailangan ko ilista para maraming example kasi mas madaling copy and paste eh, kung ginagawa ng iba yun. Gagayahin lang natin, nakakasunod tayo. Sabi nila sa Ung Club University sa Indonesia, sabi ng speaker, sabi nila, dun sa amin, ang ulam ng kapiteriya, luto na pag Friday pa. Oh, sabi ko pa, alam ng kapiteriya nila dun. Sabi ko, akala ko yung mga Pilipino lang ang nakalimot, nakalimot. Ibig sabihin yung mga Indonesia alam nila. Tapos dun sa same, ano, sa IAS, dun sa same International Student Conference, sumagot naman yung isang taga, itim na babae. Sabi niya, ano bang problema nitong mga Asian? Sa amin, yung kanin namin, lalagay lang namin sa ref, ayos na. Bakit sa Asia yung kanin kailangan bagong luto? Sabi ko, alam nung African na nagmi-missionary sa Thailand, alam nung Indonesian na may PhD sa theology sa from IAS, Baka nga mga Pilipino lang nakalimot. So nagre-research ako, nagtatanong ako, bakit hindi alam ng mga Pilipino? Di bawal magluto pag Sabado? Kasi actually, act, kinikriticize ko rin yung mga nagsisermon nito. Kaya lang, alam nyo, sabi, may kaibigan, mayroon akong kilalang pastor na abogado rin siya at saka accountant. He has never lost a case in, so, in court. And ordained pastor siya, and accountant siya, and uh, lawyer siya. Sabi niya, ganito ang pag makikipagdebate ka kahit sa korte. Kailangan mong pag-aralan lahat ng positive at lahat ng negative para alam mo kung anong itatapon sa sa'yo ng ano mo, ng kadibate mo. So pinag-aralan ko lahat about Sabbath cooking. Positive at negative. Alam niyo mga kapatid, lumaki ako sa, pinanganak ako sa Adventist school, lumaki ako sa Adventist school, sa Adventist school pa rin ako nag-work ngayon. Alam ko lahat ng excuse natin na narinig natin. Pero kung anong makasulat dyan, yun ang ituturo ko kasi Iba yung nakasulat sa naririnig natin. Sabi ng iba, pwede. Sa, pero pag nakasulat, pinanap mo yung nakasulat, official position, hindi dapat pwede. So, nire-research ko pa paano nangyari at saka paano tayo makakabalik dun sa official na nakasulat. Hindi rin pinapayagan ng Panginoon na pagbutuhan na hindi na bawal magluto. Kaya naniniwala talaga ako na hindi pinapayagan ng Diyos magkamali ang GC in session na pagbutuhan yung mga uh, ah, mali item. Sabi naman ni Pastor Hutman Sinaga ng SSD, nag-agree siya, sabi niya, Sabbath observance, the preparation of food should be done before the Sabbath, before daw. Sabi naman ng teacher ko sa Naga View, nag-missionary siya pagkatapos niya mag-retire. Naging siyang matron ng cafeteria. Sabi niya, walang kuryente din, walang ref. Nilalagay namin ang aming ulam at pagkain sa ilalim ng lupa at kinabukasan ay makakain pa. Ito si Piender, lagi kong kadibate sa Facebook dati. Pero nung mag, ano siya, sabi niya, yung parents ko, marunong yan. Sabi ko, kung alam nung parents ni Bender, ibig sabihin na ituro yan nung mga misyonaryo na dumating dito sa Pilipinas, bakit alam din ng lolo ko? Sabi nung auntie ko, sabi nung nanay ko, yung lolo mo, ganyan. Yung sabi ni Bender, yung grandparents ko, ganyan. Ibig sabihin, nasaan napunta? Alam nung lolo natin na bawal magluto pag Sabado, ba't tayo hindi na, alam? Kahit yung mga pastor natin, hindi nakaka, hindi maituro kasi paano mo maituro kung yung asawa mo ay hindi rin alam? Kaya ang solusyon ay education. Hindi ko sinisisi ang mga, alam niyo, pag narinig natin, eh, yun din sasabihin natin. Pero ang solusyon, doon tayo tumingin sa solusyon, ay education. Kailangan natin bumalik ang first word ng fourth commandment. Remember, kasi alam ng Diyos mga Pilipino, makakalimutan na bawal pala magluto sa Sabado, pag Sabado. Yung nanay ko, oh, nagluluto niya ng karamihan, <laughs> karamihan niyan noon. Hindi ko siya sinasabihan, pero nakikinig siya ng sermon ko. Sabi sa Bible kasi, rebuke not an elder. <laughs> Huwag daw papaglitan yung mga matatanda. Pero nanonood sila ng mga nire-record. Ayan, sabi ng ibang cafeteria, kaya namin yan kung may malaki kaming ref aba, kaya naman pala eh. Kailangan mag-donate nga ako ng malaking ref. Pero tinanong ko yung isang Indonesia, sabi ko, may ref ba kayong malaki? Wala. Sabi ko, paano hindi nasisira yung inyong ulam? Sabi niya, meron kaming Sabbath menu. Ano yun? Yung mga fried, yung mga bagay na hindi napapanis. Ah, pwede palang hindi mag-ref kung mamimili ka lang ng mga fried at saka mga bagay-bagay na hindi. Kung may sabaw at saka may kamatis, madali yata yun ma-spoil. Sabi ni Nicoy June, etc., etc. So, bawat church na sinesermonan ko nito, may nagbibigay ng testimony na may kilala silang nakakaalam pala. Tapos sabi ni Tugandi, from Sri Lanka, alam din nila yon sa Angola. Actually, sa Angola mga kapatid. I-type nyo. Di ba tayo na sa SSD po? I-type nyo SID, Southern Indian Pacific uh, Division. Type nyo MANA. Sa Angola, may isang lugar doon na Adventist Mission Station na nalaglag yung nagkaroon ng mana nung panahon ng gera. So wala silang makain. Ang kinain nila, mana. Tingnan nyo, nakadocument sa Signs of the Times and nakadocument sa Hope Channel ng SID Media. I-google nyo lang sa YouTube, SID Mana Angola. At makikita nyo yung tatay nito <laughs> na kaibigan ko rin. Sabi ni Auntie Eve, yung lolo mo, ganyan din. Gumagamit sila ng dyaryo, etc., etc., etc., etc. Bakit ma- sa Ukraine? Sabi ko yung sa Ukraine, paano yung cafeteria niyo? Sabi niya, sabi ni Sister Tanya, nung dating ko sa Pilipinas, nagulat ako lahat kayo nagluluto ng sabat sa amin bago kami binyagan. Sinisigurado nilang alam namin na hindi dapat magluto pag sabat. At pag Sabat may nakita kami pagkain, pag hindi niluto yan ng, hindi, ng Sabado, hindi namin yan kinakain. Sabi ko saan kaya nakabase yun. Pero nahanap ko, sabi kasi sa Ellen White Writings, those who cause others to work are as guilty as uh, if they had done the work themselves. So, ewan ko. Pero ito ang solusyon ay education. Kailangan natin maturuan at mabigyan ng example kung paano hindi mapanis ang mga pagkain natin. Maraming maraming paraan. Kung may will, kung may ano tawag niyo sa Tagalog, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayan po, ayan. Pero, o oh, napakarami, parami ng parami, padagdag ng padagdag ang mga teknik. Bakit ba kailangan gawin natin yan? Kasi sabi sa Bible, Exodus 16:27, bake that which will bake and seethe. And yung remainder, remaineth ay ang kakainin pagka Sabado, yung panahon ng mana. Sabi nung Diyos, kailan ba kayo hindi susunod sa aking mga utos? Kaninong utos yun? Kay Moses, sa Parisi o sa Diyos? Sinong pinagalitan ng Diyos? Si Moses. Kasi yung leader ng church nila ay hindi sumusunod. Hindi niya piniano dun sa kanilang ano. <laughs> How long will you refuse to keep my commandments? Actually, ang Sabbath ay test ng ating loyalty sa Panginoon. Ah, okay. Tingnan natin sa SOP, sabi dito. Those who neglect to prepare. Ah, prepare pala ang solusyon. Pag hindi tayo nakaprepare, magluluto tayo pag Sabado. So, kaya pala sa Adventist school ba, walang klase pag Friday ng hapon. Hindi para pumunta sa mall, para magluto. O, di ba po? Huwag nyo nang tanungin kung nakakasunod yan lahat. Pero kailangan natin bumalik sa pagsunod. Those who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment. Nako. Nako. Violate. Pero ang solusyon mga kapatid, tayo naman ay lahat violator dati magtulungan lang tayo maligtas. Kaya inupon ko itong mga ano, mga example on Sabbath preparation. Okay. Sabi sa adventist.org, the buying and preparation of food should be done before Sunday uh, sundown Friday. Yan, official statement. Sa Adventist Biblical Research, the same document. Sa Documents Archives ng General Conference, same document. Sa Fundamental Beliefs na book, na yellow, na book na blue, light blue, at saka dark blue with many colors. Pare-pareho ang nakasulat those who prepare the family's meal, uh, food for the Sabbath should prepare them so they can also rest. Ano sabi sa Adventist mission? Meron daw babae doon na ayaw magpabinyag yung kanyang asawa kasi ayaw daw kumain ng ng anong stale. Bahaw! Sabi ko, paano nila nalaman, hindi nga Adventist yun, pero alam niya na bahaw ang kinakain ng mga Sabadista ayaw nila kumain ng bahaw kaya ayaw yung kubi, pag Sabado kaya ayaw yung kubinyag. Pero hinimok ng Panginoon ang kanyang asawa, nagpabinyag na rin at kumakain na rin ng bawa ng bahaw. August 1, 2017 sa Adventist Mission. Anong sabi sa CLC doc, uh, sa Tagalog document ng NPUC na pinublish noong 1968, may proof na akong nakita na ang NPUC ay nagpublish kung anong paghahanda pag Sabado. Ang sabi po dyan, dapat i ng ina na ang pagkain ay handa na. Ano tawag yun? It, uh, ah, iligtas, siguraduhin, parang ganyan. Yan po, yan. Ang ina pala dapat ang mag-make sure na ang pagkain ay handa na bago lumubog ang araw. Yan, document ng NPUM pa noon. Anong sabi sa, yan, no, oh, nakita namin sa, ano, sa church 1968 ang date ng document, you know, 1970, matanda pa sa akin. Anong sabi kayo mga taga CLC? Buklatin niyo ang CLC Bible na binibigay natin sa mga bagong binyag. Buklatin niyo sa dulo. Anong tagubilin ng Diyos sa kaugnay ng pagkain sa araw ng Sabbath? Yan. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin at pakuluan ninyo ang inyong pakuluan at lahat ng labis na itago ninyo sa question and answer part sa likod ng CLC Bible. Oh, may Tagalog, may English, kahit pa kayo pumunta sa Amazing Facts, ang sabi, ang Sabbath is not given to the preparing of garments and cooking of food. Ayan po, sorry, ah, ito po ay pinakamahirap isermon na sermon, kaya lang, kailangan natin sumunod sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mensahe kung hindi kakainin ako ng isda. Ayan po. So, uh, stewardship yan, ginagamit natin ang ating lahat ng pera, influence, time, and effort dahil mas mahalaga ang pearl of great price, di ba po? Kaysa ating buhay at ating reputasyon. Christian behavior, kailangan natin ang ating amusement and entertainment should meet the highest standard. Kaya kasabi ko yung boxing ay hindi umaabot sa highest standard o Christian taste and beauty. May mga patayan ng mga games. Lahat ng bawal sa Bible, wag niyong gagawin sa games at saka sa, wag niyong panoorin yung movie na may mga bawal sa Bible. Ayan, di ba? Modest, neat, and ano pang nandito? Adequate exercise. Yan, mahirapan tayo. And rest. Kaya ako na-COVID. Kulang ako sa rest. Nakatulong sa media ministry at saka ano, sabi ko ipapahiram ko eh pinag-iisipan ko pang pagpalit yung pyesa. Na COVID tuloy ako kaya hindi ko na pinakaalaman yung computer na pinahiram ko kahit na mas maganda pa kaysa dun sa ginagamit ko ngayon. <laughs> Kasi sabi sa Acts 5, yun daw prinamis mo sa Diyos. Pag binago mo isip mo, mamamatay ka katulad ni Safira and Hanania. Kaya mga kapatid, mabuti ay hindi ako namatay kasi ano, nung na-COVID ako, kasi nak- sabi ko, pahiram ko ng computer. Ay eh, nakita ko mas, mas mura at mas maganda yung computer na ipapahiram ko eh, kaysa dito sa ginagamit ko. Pinagpaplanuhan kong pagpalitin yung laman. Ala, nakubid ako. Sabi ko, ba't ako nakubid? Nagsisi ako ha, yung computer yun. Pinagnanasaan kong palitan. Sabi ko, hindi ko napapalitan yun. Nawala yung aking lagnat nung nagsisi ako mga kapatid. So, praise the Lord. May pag-asa pa kahit minsan matigas ulo natin katulad ni Jonah ang katotohanan ay mas matindi kaysa sa atin. Grabe. So, ayan po. And we should, ano yung pagkain natin? Alam niyo yung mga vegetarian, 73% daw less likely to die of ano of COVID-19. We are to adopt the most healthful diet. Ang manok at isda po ba ay most healthful diet? Oh, siguro kung wala ng iba, no? Sabi ni Ellen White, dun sa mahihirap na lugar, if you are uh, poor, wag niyo nang sabihin mag-vegetarian sila. Pero pag marami naman diyan ano, kangkong at saka kung ano-ano, beans, ayan. Kung kaya nung iba mag-vegetarian, kaya yun siguro. Pero yung iba kasi doon sa lugar na wala talagang mabili, wag na daw sabihin na mag-vegetarian. Pero sa Pilipinas, maraming vegetarian. So, hindi pwede, ewan ko. Ah, uh, kung ano mangyari sa atin, idepende kung sinong paniwalaan natin. Marriage and the family, mabuti na lang mga kapatid, ang ating church merong ano. Sabi, love your wife. Wives, respect, uh, submit to your husband. Children, obey your parents in the Lord. At si Jesus Christ ang ating high priest. And Jesus is coming soon. Yan. Ay ito ang prophecy natin lahat. Kahit tayo mamatay, okay lang kasi mabubuhay din naman tayo. Parang natutulog lang yung kamatayan. Actually, ang sabi sa Bible, mga kapatid, huwag kayong malungkot na parang hindi kayo naniniwala dahil natutulog lang ang namamatay. Di ba? Huwag na tayong malungkot pag tayo namamatay, parang walang kinabukasan. Kasi ang nalulungkot, although siyempre nakakatakot pa rin sa mamatay. Si Jesus Christ nga, alam niya na mabubuhay siya. Sabi niya, if this cup be, if possible, this cup will not, ano. So, hindi emotion ang basihan ng ating faith, kundi ang salita ng Panginoon. When these things start to happen, look up for your redemption draweth nigh. And in the millennium, 1,000, wag tayo, wag tayong mamroblema kung mabawasan yung years natin ng 50 years or 20 years dahil tayo nangaral, eh sa millennium naman, 1,000 years yun. So, masaya dun. At saka, 1,000 years, eh pahinga lang pa lang yun. Meron pang forever sa new earth where there is no COVID and there is no death. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for the Bible, the spirit of prophecy, for rebuke, for your salvation, for giving us hope, for giving us opportunity to tell that truth to others. We ask that you possess us with the Holy Spirit, that we might become bold, that we might become humble also, Lord, so that you can continue to use us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sister Juby? Maraming salamat po uh, sa ating napakinggan sa umagang ito na kung saan ay naka, napakabuti paalala sa atin sa bawat isa sa atin yung ating mga kahinaan. ay napapaalalahanan. Para po sa ating uh, number ay Sweet By and By. There's a love that is there. for the waits over the way to prepare. Father in heaven, we ask that you forgive us, Lord, from all our sins. Be merciful to us, Lord. Please give us wisdom and understanding to obey your words, Lord, and to pattern our lives according to your will. I, we, I especially pray for this church, Lord, and their surroundings, Lord, their families, those who are sick. Please forgive them from our sins, Lord. Forgive us from our sins. Be merciful to us. Please heal us, Lord, and uh, extend our lives so that we can uh, find other people, Lord, for the only purpose of finding more people to be saved, Lord. Anyway, Lord, we thank you for giving us salvation, for wanting us to be saved, for the hope of resurrection. We ask only, Lord, that in the remaining parts of our life and our uh, influence and our money, that we utilize everything that we can do for the benefit of others who want to be saved, Lord. Continue to lead us, Lord, especially the leaders of this church as we try to follow your example. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Sabat po. Happy Sabat, everyone. Happy Sabat po. Sure. So, salamat, Brother Win. Salamat, Brother Win. Thank you po. Thank you po. <laughs> lahat tayo. lahat tayo, lahat, lahat. Hello, Tan. Hello, Tan. Malaking tilapia. <laughs> po. Salamat. Salamat po. Sorry sa mga na, na sorry sa mga natamaan, natamaan din ako. <laughs> Kaya lang lang natin sabihin ang katotohanan kasi kainin tayo ng isda. Alam mo Sige po. Bye po. Thank you po. Enjoy, natamaan. Wala exempted <laughs> lahat. No? Ah, bawal magano, mag-add to cart. <laughs> Ah, Mama, may mga nag-add to cart na. Correct. No, so wala na. Thank you sa Polika family. TJ, ah, nandito kanina si Laglaysa. TJ, thank you. For Salamat. Sana may Brother invite uli namin, Brother Larry. Other way, sana ma-invite ka uli namin sa susunod. Oo, Brother Larry. Ah. Wala ka pag sa chart. Thank you. Happy Sabata, bye. Girl, picture. Ay, wala na si Brother. Wala na. Ay, basta siya. Ay, nandiyan na pa, nandiyan na pa. O, ah, sige. Po, picture daw po tayo. Girl, open ako ng ano, cam. Open daw po lahat ng cam. Open. Accept to family. Thank you. Sister Ina. Ay, wala na Sister Ina. Okay po. Open po tayo ng cam. Sister Dende, Sister Jacinto. Nakita ko yung kanina. Brother Bob. <laughs> Sister Sheila, Evelyn, Evelyn, Sister Denden, CJ, ayan, Sister Melody, sige po. May picture po tayo. One, two, three, smile. Mag-open ka po ba kayo, Sister Sheila? Okay, sige. Ulit po tayo. One, two, three. Brother Raymond. Wait lang, pumasok si Brother Raymond. Open ka po ba kayo? Sige, kaya nyo na. <laughs> Okay po. One, two, three. Smile. Thank you, girl. Thank you Thank po. you, Sister Rose. Thank you. Tapos pogi Bye-bye. ako dun sa profile ko. Brother Larry, pagaling po kayo. Magaling po kayo, Brother Larry. Ang galing po, Brother Larry. William Polinga, salamat. Kaya ni ate siya. Bye. Uh, welcome po sa lahat. Elder Jerry, salamat. Bob. Halatang Sabat po. To Evelyn at to Angie. Uh, ah, uh, ah, panahong ito sa uh, in this moment po. Thank you so much.